өмір сынағы қысты күні аязды боран жел соғып тұр тура алдынан тұрған мұздай жел өңменіңнен өтіп кетеді осы дауылға қарамастан ауылдың арғы шетінен су алып қайтып келе жатқан тоғыз жасар ерасыл киген киімі тозығы жеткен шыға пальто мен аяғында қоншы тесік етік қолында саусағының ұштары сөгіліп қалған тоқылған қоғап беті домбығып қызарып кеткен шанаға тиелген плакты жалғыз аяқ жолмен әзер дегенде сүйіріп келеді көз ұшында тұрған үлкен трассаға міне жетейін деп қалдым ба деген сайын ол ұзара түседі арасында жарақат алған саусағы мұздап бара жатқандай ысқылап жылтып қояды бұл жарақат осыдан екі ай бұрын өгей әкесінің салған жарақаты күтім болмай әлі күнге дейін осылай зардап шегіп келеді міне ендігі трассаға да жетті ау көшенің шетімен шанасын сүйреп келе жатқан ерасылды ауыл аймақ түгел таниды себебі күнара осы шананы сүйреп осы жолдан өтеді үйіне де жетіп қалды плякті шанадан түсіріп үйге кіргізді мұздап бара жатқан саусағын жылтпақшы болып пеш жанына келіп демін басып отырғанына да көп болмады өгей әкесі ахан үйге тәлтіректеп аяқтарын әрең дегенде басып кіріп келді ерасылдың тұла бойы дірдектеп кетті оны көрген ахан ей әкесіз жетім неме неге тұрсың бүлдіріп қойғандай шешең әлі келмеді ме қане шеш менің сырт киімімді деді сілді дауыспен ерасыл оның сырт киімін етігін шешті шамасы келмесе де оны демеп төсегіне жатқызбақшы болды әйтпесе ахан дегенін жасатпай қоймайтын бұл жолы төсекке жатқан ол ұйқыға дереу кетті ерасыл анасы жұмыстан келемін дегенше от жағып қойды анасы мектепте еден жуатын еді ерасыл мектепті үздік оқушы таңертең түске дейін мектепте болса түстен кешке дейін үй тірлігін істеп анасына көмектесетін түнге қарай шамның жарығымен сабағын оқып алатын күндері де болатын себебі басқа уақытта қол босамайды свет те кешке таман кейде қатты тұрған желдің әсерінен өшіп қалатын еді түстен кешке дейін өгей әкесінің де қорлығын көріп келеді оның адам төзгісіз мінезі мен таяғына анасы екеуі төзіп келе жатқанына екі жылдың көлемі болып қалды осы екі жыл ішінде кейде үйге түнемей анасы екеуі көрші қолаңның үйіне жататын кездері де көп болған айнұр анасы да жұмыстан келді ерасыл сабағын оқып отыр айнұр төрде жатқан ағанды көрді де мынау тағы да ішіп келіп ғой саған ештеңе істемеді ме деді жоқ анашым ұйықтап қалды деп жауап берді ерасыл жарайды балам онда мен ертерек кешкі асты жасап жіберейін ал сен сабағыңды жалғастыра бер деген ол баласының басынан сипап өзі тамақтың қамына кіріспекші болды алайда тамақ жасайтын майы таусылып қалғанын ұмытып кетіпті қап ұмытып кетіппін ғой қазір мен дүкенге барып келейін деген айнұр өзінің ақша жинап жүрген қобдишасын алып қаражат алмақшы болды алайда оның ішіндегі ақша жоқ болып шықты ол балам мына жерде менің жинап жүрген ақшам береді көрмедің бе деді ерасыл көрмегенін айтты оны ахан ішімдікке деп алып қойған болатын киімдерін қалтасының бәрін іздеп шыққан айнұр ақанның қалтасының жанында жатқан тиындарды байқап қалды дереу білдірмей қалтасындағы тиындарды алып санап шықты бірақ оның қалтасында алатын заттың құнына жетпейтін тиын қалған осы алғаш кейін ғой мен оны келесі айға дейін азық қылармын деп жинап жүрген едім деп жылап жіберді ерасыл анасының өзіне мектептегі буфеттен самса алып жейсің деген тиындарын санап анасына мынау жетеді ме деп ұсынды балам сен ештеңе жемей жүрсің бе мына алғаш саған ештеңе жеуге мүмкіндік бермейтінін біліп саған бердім ғой мен мен үйден өзім бір үзім нан алып кетіп соны жеймін менің қарным ашпайды деген ерасылды анасы құшақтап айналайын балапаным ау алла бере салған деп оны сүйді осы кезде ақан ой әкеңнің сені деп ұйқысырап сөйлеп жатты ерасыл анасына анашым ол оянып кетпесін сіз барып келіңіз деді айнұр ертерек дүкеннен қажетті май мен қоса алып келді кешкі асты дайындап екеуі үстелге отыра бергенде ахан оянды орнынан тұрып үстелге отырды жуынып келсеңші тым болмаса деген айнұрға ол жұмысың болмасын тамағыңды сал деді айнұр орнынан тұрып оған ыдысқа тамағын салып әкелді ол тамағын жеп көрді де мынаның тұзы жоқ тұз бер маған деді айнұр тұзды алдына қойды ол тамағына тұзын көбірек салып қойды да мынау тымашы ғой деп тамақ салынған ыдысты бір шетке қарай қоймақшы болғанда шай құйылған кесесіне тиіп өзінің үстіне төгіліп кетті ахан бұл ашуға болығып тұр айнұр оған абай болу керек еді деді үстелді сүртіп жатқанда ахан оның қолынан тартып маған тамақ беріп қарқ қылмадың тыққаның бар болса әкел бәрібір тамақ жеген құрлы болмадым деді айнұр үйде ештеңе жоқ екенін айтуда ақан түсінер емес қылқытқысы келіп тамақ жұтап тұрған ол айнұрды тамағында жегізбей тауып кел деп жұмсады айнұр кеш болып кеткенін айтты ақан оны жұлқылап жатты ерасыл жіберіңізші жананымды деп оның қолынан ұстады ақан сілімтік кет әрмен деп оны итеріп жіберді айнұр жарайды тоқта деді де өзі көрші үйден барып сұрауға шықты қас қарайып қалған уақытта кім бұл ол деп айқайлап серік есікті ашты айнұрды көрген ол айнұр сен бе тыныштық па жайдан жай жүрмейтінімді білесің ғой үйдегі алғаш ішіп келген аздай тағы да сұрап жатыр болса алып шықшы деді қазір көрейін деген серік оған кішкентай бөтелкені ұстатты айнұр рахмет айтып үйіне қайтты аханға берді ол сол бөтелкені ішіп алып қайта жата қалды кешкі асты да арпалысып жүріп жеп алды аханның жалпы күндегі тірлігі осы күнде ішу одан бөлек ерасылға тыныштық бермеу жұмыстан келген айнұрға түн демей арақ тауып әкел деп жұмсау әкелмесе соққыға жуу анасын ажыратпақшы болған ерасыл да қоса таяқ жеп алатын осыдан екі жыл бұрын айнұрға мен сені бақытты етемін маған сен сені жақсы көремін балаң да мен үшін өз баламдай болады деп артынан бір жыл бойы жүгіріп келген еді оның ойы айнұрдың үйіне еге болып қалу болатын екеуі отбасын құрған соң біраз уақыт жақсы көрініп жүрген алайда ұзақ уақытқа дейін жалғаспады біртіндеп ішіп келіп ұратынды шығарған ерасыл көбіне өгей әкесінің ұрғанын анасына айтпайтын айнұр баласының көгерген қолын көріп аханмен ажыраспақшы болған алайда ахан балаңды өлтіремін ажырассаң деп бопсалаған болатын тіпті оны үйден ұрлап кетіп қорқытқан күні де болған осылай айнұр шарасыз көніп жүрді ертесіне айнұр мен ерасыл мектепке шықты бұл уақытта ахан ұйықтап жатқан еді ерасыл таңнан түске дейін сабағын оқып үйіне қайтқан үйіне келгенде есік ашық күбірлеген дыбыстар шығып жатты бала өз үйіне кіруге жүрексініп тұр себебі үйде өгей әкесінің жора жолдастары күтіп тұрғанын сезді. қысқы суық қайда барайын нар тәуекел деген ерасыл ішке кірді үстел үстінде екі шиша ішімдік пен стакан аздаған тіске басар ретінде туралған пияз ал айналасына жайғасқан өгей әкенің екі серігі мастықтан олар ауыздарына келгенін айтуда жәнеке ақынға қара өгей ұлың дейін бе сүйікті ұлың дейін бе келіп қалыпты ғой деген серігі қолындағы стаканды әрең дегенде ұстап тұр қолын қысып жібермей біреуі бір амандаспақшы болған баланың қолынан жібермей тұр қолының ауырғаны үшін босатуын сұраған балаға қарқылдап күліп отыр өгей әкесі тыйым салғандықтан шарасыз көніп тұр бір уақытта барып қолын жіберді ендеше не отырыс ары қарай жалғасын тапсын деген олар стакандарын соғыстырып жатыр жүрексінген бала екі бөлмелі ғана үйдің жылымайтын бөлмесіне кіріп алып сол жерде отыр түскі асын алуға шыққан ерасылды ұстап алған өгей әкесі оның тамақтануына мүмкіндік бермеді тіске басарға пияз сұрап еді таусылып қалғанын айтқан ерасылды жуан жұдырығымен қойып қалды есеңгіреген бала өзінің аштығы бар басына тиген жұдырықтың соққысы бар есінен талып түсті оған мән бермеген өгей әке оны жұлқылап жатыр тұр қане арамза ұйықтағанды көрсетемін саған деген ақан оны теуіп жатыр осы уақытта серік көрші кіріп қалып оны тоқтатты ессіз жатқан ерасылды жедел жәрдем алып кетті кешке анасына жұмыстан келгенде Еразылдың жоқтығын көріп оны кештетіп іздеуге шықты ал ахан болса бұл уақытта түк білмей ұйықтап жатыр көрші баладан ерасылды көрмедің бе деп сұрағанда оны жедел жәрдем алып кеткенін айтты жүрегі зуылдаған ана ауруханаға жол тартты аптығып сүріне қағына кірген айнұр менің балам қайда деді мейірбикеге аяғында мәсі үстінде қалат пен жекет киген айнұрға жаны ашып қараған мейірбике жүріңіз ұлыңызға алып барайын деп оны ерасыл жатқан палатаға алып барды беті сұп болып сөйлеуге шамасы келмей жатқан баласын көріп жылап жіберді дәрігер кіріп оны көп мазаламауын сұрады дәрігер еріп сыртқа шыққан айнұр баласының жағдайын сұрады дәрігер науқас қатты қалған, бүйрегіне зақым келген біраз уақыт ем алу керек екендігін айтады түнімен баласының басында қорып шыққан ана алғаш күйеуден көрген қорлықтарын өгей әкеден таяқ жеген баланың қорлығын көз алдынан өткеріп шыққан бір байламға келген айнұр жүрегіне толып қалған ызадан өгей әкеден көрген ұлының қорлығынан шыдай алмай үйіне қарай беттеді үйіне кіргенде маскүнем молына қол жұмсаған жауыз бейғам ұйықтап жатқан ағанды көрді де ас бөлмесіндегі пышақты оның кеудесіне келіп сұға берді көзіне ашу мен ыза кек көрінген айнұр осылайша бір біржола құтылды көзін оның артынан келіп қолынан ұстап қалғанда аханның інісі болатын барып ол әрең дегенде есін жиды қолдары мен төсек үсті қанға малынған айнұрды берік итеріп жіберді осылай айнұр темір торға бекітілді жалғасы бар